Şimdi buradan karşıya mı geçeceksin? Bak şu akılırsa motor Cuba Linhay 500 denemeye gittim. Wow! Bakana biraz dik dik şöyle arkaya gel, arkaya gel, dik olsun biraz. Devrilin ha. Devrilin bak orada gel ayrı git. Yavaş. Aktı lan. Yalnız bayağı da aktı ha. şeye bak. Ya yediyorum şehrinize geliyor ya. Bak hele. Şöyle şöyle geç şöyle. Oradan buraya geldiydin gerçi ha. Tamam yavaş gel. Yavaş Beyler yavaş. Yavaş ya akacaksan dur. Özkan abi neye yaz? hikayede dönüyor, durmuyor. Yani teker tutmasın.